Сегодня мы разберем задачу железной дороги, которая на немецком сайте Крокопазл называется как Банхёфе. В чем суть задачи? Необходимо провести замкнутую линию через все клетки сетки, которая состоит из горизонтальных и вертикальных отрезков. Цифры 1, 2, 3 до, до n – это станции. Линия должна проходить эти станции в указанном порядке – и не может делать поворот в данной станции. Кроме того, в некоторых клетках сетки отмечены кресты. Это означает, что железная дорога делает, пересекает сама себя именно в этом месте и в других местах пересекать себя не может. Какие принципы решения данной задачи? Ну, во-первых, станции очень важны. Например, если станция на краю, то понятно, как через нее проходит железная дорога. Зачастую, если в каком-то месте образовался участок пути, то мы тоже можем провести линию через станцию единственным образом. Второе важное соображение – это необходимо посетить все клетки. Это значит, что если в какую-то клетку можно зайти только с двух сторон, то эту клетку, не, эти две, две куска пути можно нарисовать. Например, в угл, это можно делать в углах всегда, ну и в некоторых других местах по мере образования путей. Ну, попробуем рассмотреть данные принципы на примере конкретной задачи. Задача несложная, поэтому решим ее довольно быстро. Ну, как мы уже сказали, цифры на краю станции означают, что через них линия проходит прямо именно вдоль края, другого способа быть не может. В углы тоже необходимо заглянуть. Также стоит отметить сразу все кресты, как дороги, захватывая соседние клетки, куда из них выходит путь. Ну вот сразу иллюстрация, что вот у нас через станцию входит путь справа, он не должен, не должен поворачивать, значит проходит прямо. Через двойку пока может идти в любом направлении. Что еще? У нас образовался здесь угол, так как линии может идти туда, а не может наверх. Нарисуем этот угол. Аналогично у нас здесь. Еще клетка возле края. Опять же, сюда линии идти не может. У нас два входа, вход и выход. Рисуем. Аналогичная клетка здесь. Как вы легко заметите, клетки возле края очень часто стоит рассматривать. Вот еще одна клетка, где образовался угол. Теперь можно заметить, что через в двойку горизонтально путь уже быть не может, поэтому можем пройти вертикально. Ну, опять образовался еще один угол, рисуем. Стоит также замкнуть вот некоторые участки пути. Например, здесь, здесь, здесь. Сюда только выходит путь. Что дальше? Тут, наверное, можно рассмотреть разные варианты. Ну, хорошее соображение здесь. Если мы уйдем вправо отсюда, то здесь у нас останется три свободных фрагмента пути тупика, который мы не сможем соединить замкнутым образом. Значит, вправо уходить не может. То есть мы можем нарисовать здесь сюда не выходит. Сюда тоже не выходит, поэтому здесь у нас образовался очередной угол, который мы традиционно заполняем. Ну, дальше уже совсем просто. Здесь мы можем нарисовать сюда и сюда отрезки. Этот отрезок должен поворачивать наверх. Этот тоже только наверх, этот уходит влево. У нас осталось в двух местах, надо связать <laughs> весь маршрут. Здесь понятно, что вертикально он не может быть связан, будет маленький замкнутый цикл. Связываем его горизонтальными отрезками. Здесь аналогично горизонтально связать не можно, нельзя, потому что двойка у нас соединится с четверкой. Поэтому связываем ее вертикальными. Все, задача решена.